wacan oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenna xogta dahsoon barnaamijkana waxaynu si gaara ah ugu eegaynaa isbedeladii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka yukrain iyo colaadda ka hoogan ku soo dhowaada barnaamijka tiro badan oo dadka la socda ama indhe-indheeya dhanka ammaanka ishana ku haya xaaladda dalka yukrain waxay aaminsan yihiin in weerarkii uu ruushku ku soo qaaday yukrain uu u muuqdo mid ay aragtidiisa iyo waxyeeladiisu ka sii badnaan doonto sidii la filayay warbixinaha dhinacyada warbaahinta iyo kuwa sirdoonka ee soo baxayaana waxa ay ka siman yihiin inay muujiyaan imaanshaha ama suurtagalnimada inuu dilaaco dagaalweyne wada saameeya qaaradda yurub iyadoo waddamada reer yurubna dhammaantood ay si isku mida ah naf iyo maalba u hurayaan sidii ay raashii ugu khasaari lahayd ee loogu jebin lahaa dagaalka ka socda yukrayn iyadoo raashiyana dhankeeda ay isu diyaarinayso dagaal la aaminsan yahay inuu lagama maarmaan yahay amaba la gaadhay xilliga ay iska horiman lahaayeen quwadihii militari ee la kala ilaalin jiray iyagoo moosku ay aaminsan tahay in dagaalkooda hadda ay kaga jiraan yukrein uu yahay mid dhabbaha u xaadhaya dagaalweyne ay geli doonaan waana tallaabada caddaynaysa ee uu madaxweyne faladimiir putinna u faray amarka ah in la horumariyo oo la casriyeeyo ciidamada jamhuuriyadda ay saaxiibka yihiin ee belarusiya si ay ciidamada belarusiya u noqdaan mid ka mida ah milatariyada ugu wanaagsan ee gobolka cabsi iyo argagaxna gelin kara gaashaan burtaneeto iyadoo ruushkuna ay la daba taagan yihiin inay ku dhisaan hub iyo saanad waxa ay hayaan saanada oo ay ka mid yihiin gantaalaha xambaari kara madaxyada nukliyaarka tallaabadaasoo ku soo beegantay xilli ay britanna ka digtay guul ay ruushku ka gaadhaan ama ka xaqiijin karaan dagaalka yukrein wasaaradda difaaca ingiriisku waxa ay baahisay warbixino kala duwan oo dhanka sirdoonka ah kuwaasoo dhammaantood tilmaamaya dhaqdhaqaaqyadii u dambeeyey ee ruushka iyo dagaalka ay kaga jiraan dalka yukrein warbixinaha qaarkood waxa ay si faahfaahsan ugu warramayaan isbedelada uu ku sameeyey faladimir putin ciidamadiisa qalabka sida gaar ahaan taliyayaashii ciidamada iyo jenaraaladii dagaalka ku jiray waxaana faladimir putin uu xilka ka qaaday oo shaqada ka fadhiisiiyey jenaraalo badan oo milatarigiisa ka tirsanaa oo caan ku ahaa dagaalada kuwaasu ay ka mid yihiin jenaraal andre sergeyof oo ahaa taliyaha qaabilsan ciidamada baalashuudka kubooda iyo jenaraal alexander dikrof oo ahaa taliyihii ciidamada militariga ee koonfurta raashiya arrimahaasi waxa ay tilmaamayaan baa warbixinta lagu yidhi in faladimir putin uu qorshaynayo nooc cusub oo dagaalka qorshaha oo si dhammaystiran uga hor imanaya ama uga duwan dagaalka muddada afarta bilood iyo dheeraadka ah ka socda jamhuuriyadda ukrain jenaraalada cusub ee xilalka u magacaabayna waxaa loo filayaa inay noqdaan kuwo ku ad adag qaabka dagaalku u socdo iyo taatikooyinka la fulinayo iyadoo dagaalkuna uu yahay mid daqiiqad walba ka qarxi karaa bagcado kale ama meelo kale oo ka tirsan isla qaaradda yurub warbixinaha noocana waxaa lagu beegay xilli uu ra-iisul wasaaraha ingiriiska boris johnson isaguna warbixino isaguna uu sii daayo warbixino iyo faallooyin ku saabsan dagaalka ka soconaya ukraine isagoo digniin ka bixiyey guul kasta oo ay ruushku ka xaqiijin karaan dagaalkaasi waxaana ra-iisul wasaaraha ingiriisku sheegay in waddamada reer yurub qaarkood ay ku dirqiyayaan oo ay ku khasbayaan yukrain inay qaadato nabadgelyo iyo waanwaan ay dullinimo ku jirto sida uu hadalkiisa u dhigay taasoo uu ku sii tilmaamay inay tahay dhibaato ballaadhan oo caalamka oo dhan saamayn doonta cadaadiska ay reer yurub ama waddamada reer yurub saarayaan ukrein ee ku saabsan inay nabadgelyo qaadato waxaa ku kalifaya baa layidhi cadaadiska dhaqaale ee ku yimid suuqyadii ganacsi iyo baayac mushtara ee waddamada reer yurub laftooda bols johnson waxa uu leeyahay guul ruushku ka gaadho dagaalka yukrain waxa ay cawaaqib xun ku yeelan doontaa amniga caalamiga waxaana ay saameyn aan hore u soo marin u geysanaysaa xidhiidhka caalamiga iyo weliba dhaqaalaha iyo ganacsiga waana xilli ruushku si kastoo ay dagaal adag ugaga jiraan yukrain haddana ay dhaqaale ahaan cadaadis iyo cunaqabatayn adag saareen waddamadii reer yurub ee iyagu doonaya inay cunaqabatayntaa saaraan ruushka warwarka waddamada reer yurub gaar ahaan ingiriisku qabaana waxa uu yahay sida uu noqon doono haddii ay ruushku sii wadaan guule ay ka gaadhaan yukrain oo ay qabsadaan mariinada cuntada iyo dekedaha u hadhay ee yukrein leedahay iyo weliba webiyada iyo dhulbeereedka yukrein taasoo buu yidhi u keeni doontaa in dhaqaalaha waddanka ruushkuna uu kor sii kaco cadaadiska ku imanaya sayladaha iyo miisaaniyadaha waddamada reer yurubna uu sii xumaan doono xilligaas oo ay u bannaan tahay buu idhi faladimir putin inuu shuruudo ka sii adag kuwa haatan uu ku soo rogo ganacsiga reer yurub iyo ka caalamiga marka la eego taatikada cusub ee uu faladamiir ku dhisayo ciidamada jamhuuriyadda ay saaxiibka yihiin ee belaruusiya oo uu ka dhigayo ciidan haysta ama ku dagaalami kara gantaalaha qaadi kara madaxyada nukliyeerka ayaa faladimir putin waxa uu ku celceliyey oo sheegay in raashiya ay diyaar u tahay inay jamhuuriyadda belarusiya siiso gantaalo casriya iyadoo diyaaradaha dagaalka ee ruushkana qayb ka mida lagu taageerayo jamhuuriyadda belarusiya ilaa milatarigeedu ka noqdo mid adag oo ka qayb qaadan kara dagaal kasta oo mustaqbalka dhaca kulankii labada madaxweyne ruushka iyo belarusiya ay habeen hore ku yeesheen magaalada san butrusberg ee dalka ruushka ayaa waxaa ka soo baxay taakulooyin fara badan oo ay raashiya diyaar ula tahay inay siiso jamhuuriyadda belaruusiya iyadoo ay ciidamada milatariga ee ruushku markeedu horeba joogaan oo saldhigya ku leeyihiin jamhuuriyadda belaruusiya ciidamadeeda halkaa ku sugan oo ka qayb qaatay dagaalka ka socda yukrein gudaha jamhuuriyadda belaruushiyana had iyo jeer laga soo ridayay gantaalo kala duwan oo ku dhacaya meelo ka mida ah jamhuuriyadda yukrein waxaana jirtay ciidamadii ruushka ee bilowgii dagaalka usoo soo dhowaaday caasimadda ruushka ee kiyef inay ahaayeen kuwo ka soo galeen dhanka xuduudda beelarusiya warbixinaha qaarkood waxay sheegayaan in madaxweynaha belarusiya alexander lukashenko uu kaga xamaasad badan yahay faladimir putin in la qaado dagaalweyne saameeya qaaradda yurub guud ahaanteed lukashenko waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin ciidamadiisu wax kasta iman kara xitaa haddii ay tahay inay isticmaalaan ugu dambaynta hubka nukliyeerka